belum lampau itu ini. Si itu. Tarik. tarik kepala. Tarik tarik Eh, tarik tarik itu tarik Anu tarik kepalanya saja. Anu, anu. tarik Tarik sana. Eh, dia punya ikut tu lepas tu. Itulah. Ha, pukul. Pukul dulu. Pukul dulu. Kepalanya, kepalanya. Ha, lepas begitu. Lepas, lepas, ini dah dah kau pejam ekor. ini baru Hah? Saya ini baru kuku dari sekolah aja, boleh saya. Tapi mulutnya. Terus ya. Pak, yang ya. jangan dulu. Ya, ya oh. Anak mau mulut ya. ya. enak pecah, anak mau muah ya. ya. Untuk itu Oke. Oh, makan. <laughs> makan senang cakap. perempuan ini, mau perempuan. Ya perempuan apa itu? Boleh kalau mau dari Eh, eh malu Lukman mata paling laju. Lukman. Ada apa di mana ini? Ada lalat itu mau turun dia bunuh kaki dia bilang pada buaya. Di mana? Di sini. Yo. Tuh oh, kata tadi itu. Bukan. Iya. sama suasua aja kan. Apa kau ini? Toki, itu kau ini gomar so mama dia apa orang? <laughs> Ada kile. Besar lah ni. Eh? Oh dekat oh, bu. Rakam tengok ni. Besar lah kan. Eh? Buaya aku siapa ni? Bagus. sangkut Putus Hah? Putus Hah? video video ini dia guys jadi videomu videomu yes pantai tak kajut bang lagi nak kami kum video video ini dia guys Dali, bilihan mo, bilihan mo. Yes! Pante! Kakajit mo. Ito na kinakami ko. Salamat. Salamat. Salamat. Umay, garang pa na ya Allah. you.